छत्तीस फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी मैं लगा तो बेबी फाइन से न करे तो करे जब देखे हमें छू तेरे मुखड़े पे जैसे तेरे पे नहीं तो दस बारह लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन